енді үш бар салым аталады қадырмен ағайын қазір 150 елу мың теңге бару келу аталады Бару жүз елу мың келуі бір өгіз 100 мың теңге аталады қазіргі салым қадірменді ағайын содан кейін өгіз өлімнің алдын атаймыз қадірменді ағайын жаманғали шабандозға тиіп жатыр қадырмен дағайын келестен келген нұрғали қажы көкеміздің баласы жаманғали шабындыз басты қадірменді ағаның айтулы бәйтөре шайхан қажы көкеміздің бәйтөре есімді сәйгүлігіменен жаманғали шабындыз басып келе жатыр қадірменді ағайын мәреке турала мәреке турала жалауға тураласаң жаңылмайсың жалауға қайда, жалауға атты бұра бер бер бұра бер айда айда айда мына бағлан жақсылық бауырларымыздың баптауында құтылған жарылқасын бауырларымыздың бер айдай бер бер айда ары ар ар ар мәреге турала мәреге айтыңдар кім мәреге сырт мәреге айда мәреге айда мәреге айда арайда арайда арайда арайда ары ар ары ар мәреге кіргізіңдер жігіттер мәреге кіргізіңдер жалауға жақындатыңдар жалауға арайдай бер арайдай бер арайдай бер Қайға тастайын, қобажар. Өп, бәрекелді. Еңкей, 150 мың теңге бары боласыз. 100 мың теңге біреуіңізді келіп боласыздар қадірмен ағайын. Жоғарғы мәреге кереметті тұлпарлардың егесі, шырайлы Шымкент таласынан келген байлар жандар Шайхан Қажы ағамыздан айтулы бай төре есімді тұлпарыменен Бағлан Жақсылық бауырларымыздың баптауындағы жар Бағлан жарылқасын бауырларымыздың баптауындағы сәйгүлік жоғарғы мәреде жаманғали жамандас тастады ағайын